Relax. Oh. Easy. Easy. Oh. Easy. Cross over a थोड़ा सा उल्टा लेटो बैठेंगे arms in. oh. Good job. 嗯哼。 Literal. Oh. Literal. Half inch Nice. Nice. छोड़ो छोड़ो Oh, नहीं छोड़ो कुछ नहीं होगा Easy. इजी um hmm. hmm. うん